en l'ordinador en Windows 10 no és massa diferent de com es fa en Windows 7. Estic en l'explorador d'arxius, l'explorador de fitxers, en, en on diu aquest ordinador o el meu ordinador o ordinador, alguna cosa semblant. Eh, llavors veig alguns elements que, que tinc aquí, que són algunes carpetes, dispositius i unitats, llavors veig que hi ha alguns veig que hi ha algunes eh, unitats que, que ja estan amb la seva lletra vale? i també que hi ha coses de xarxa i altres unitats de xarxa que tenen també la seva lletra. Un sistema té bastants unitats. El que farem perquè vull enregistrar és com fer la connexió Bluetooth eh, entre el mòbil i l'ordinador. Llavors, com sempre, anem Bluetooth i de intentar que eh, s'identifiqui. Com que mm, sembla molt que no s'han vist mai, eh, doncs demano agregar un, un dispositiu. Bé, eh, des d'aquí afegeix el Bluetooth, Bluetooth i ara això intenta connectar-se. Jo des de, eh, el mòbil també intento donar-li activa feliç. Llavors s'han vist múltips molt mútuament. Tenim eh, l'ordinador amb el punt i el, i el meu que és el mòbil, i el meu mòbil m'identifica el meu ordinador. Li dono per connectar a les dues bandes eh, i el que em demana és un codi. Eh, em rebo en el mòbil el codi i li dic que em faré. diu que s'està emparellant, que li dic connecta i sembla que ja l'estem millor d'entorn com, com que tot això. Això és aquí, aquí està, una troba com a una unitat multimèdia. puc treure les imatges que tinc el móvil Los vídeos que tinc en el mòbil para que la la connexió establezca treballar i accedir a una part. No, no s'hi pot accedir a tot, no puc accedir com directamente el USB al, al ordenador, pero bueno, es por, es